Objazdowa we Wrocławiu 18 luty 2014 roku Zbliżam się już do poczty Nie pamiętam czy to jest domek przedwojenny czy jakiś domek już sklecony po wojnie No raczej to nawet nie domek, tylko jakaś taka szopa czy coś w tym stylu No i kilka innych widoczków na objazdową we Wrocławiu. Osiedle Żerniki sfilmowane 18 lutego 2014 roku.